sé què estigui jugant, en realitat, <laughs> destrueix. Molt bé, molt bé. Eh, teoria d'un joc de terror i que eh, psicològicament em fa por anar, anar al lavabo, sol. Per tant, entenc que tot el que pugui passar ara serà molt estrany, eh? Per tant, eh, entenc que serà un joc curtet. Perquè tinc por anar al lavabo i anar al lavabo al final són dos <laughs> minuts, en teoria. Val? Fotem, tirem la cadena, sembla que sigui això un start. Molt bé, vinga, va. Ping de joc. Val, de moment a caminar, córrer... Inventar... Inventori, molt bé. L-clic, el left click del ratolí, perfecte, esc, esquit, molt bé. I falta el crouch. El crouch sempre em recorda el, el, el, la collonera, bàsicament, <laughs> per, per també ajupir-se. Um, va, loading, perfecte. Molt bé. Entro dins d'una casa, d'un apartament. Hi ha gent. Fantàstic. No estic sol, de moment anem bé. Ah, oh, quin nos més trencat. oh, quina cara més bonica. Ronnie, are you okay? Capitan? I'm fine. It's just... It's just... Um, I need to go to the bathroom. I need to go to the bathroom. Oh, baby, do you want me to go with you? Huh. No, it's okay. Venga, Valen. I must face this alone. <laughs> Com ja us són gràfics estil PlayStation 1, eh, en aquest cas. Meravellós! La sensibilitat del ratolí és un pèl justeta. Èxit, sí, bé, bé, la, la idea és anar al lavabo. Tancar la porta. Ah, shit. No cal tancar la porta a vegades, oi? Toilet. Use. I shall close the door. I'm a big boy. Però si tens por, col·lega. Ah, sí, clar. Oh, Fuck you. Espérate. Ah, merda. Espérate. oh. ah. Did it. Let's fly and get out of here. Molt bé. That's it. Val. I el... On està? Per tirar cadena, on està la cadena? paper. No hi ha... No hi ha... Sí, me'n quedo amb això. Oh. Toilet Seat Killer Executed. Per tant, el tio tenia por de... Ja està aquí, no, botó? És això? No. Què, no, no hi ha botó de... Ah. Pues sí, mira que bé. Mira que bé. Oh shit! What the hell? It won't open. <laughs> Ronnie, is something wrong? Help me! I'm trapped. Oh. It's going to be okay. It's just stuck. It's probably swollen from the humidity. Uh. <laughs> of course. What was I thinking? I'll see if I can find a way to pry it open. Don't worry. Living Let's room. find Doc Strawberries. He always knows ah, what to do. Wow. Bills. Com ara, Oh, shit. Yes, please. Give me that. I want to die. Vamos ver velho. Aqui não é resca, pode utilizar. Volver. Toilet cleaner. Yes, of course. Isso que é? Aqui não puc agafar res. Nope. Oh, merda. Oh, merda. Não, ah, puc. Oh, shit. Shit, i aquest punt vermell? Ah, puta merda, a veure. Nice. Oh! holy fuck. <laughs> Yeah. Ah, shit. Uh, there's only watch. Mira, canviaré això també. Um, val, no sé exactament si som pela. Val, és igual. No, no vull marxar, evidentment. Com surto d'aquí, fins... Ah, d'acord. Ah, val, d'acord, Mar marxa sol. Fuck! Jo, merda, tio, la puta dels va parir, collons. Ha, sí, començat molt, hi hi, ha ha, però... Val, entenc que si intento... Sí, que el problema està en utilitzar les dues You need to be a way to get it off. Val, toca obrir aquest, perquè això realment ho he investigat, per tant... It's got a raise the gas. Molt bé, ja ho he entès. Ah, espera't. És alguna cosa que em sigui útil? Hòstia puta, quina hòstia m'he endut. Val, Um... Per què? It's just an old bucket. Val, entenc que de... Aquí per això... Uh. Oh, shit. Ah, però no, no pots... No pots fotre la... Sí. D'acord. Strong acid. Ah, shit. Sí. I per què necessito això exactament? Aquí, pa. Molt bé, tanca aquesta llum. Va, m'esperava un se'n surt aquí. Va, d'acord. De moment anem bé, eh? Anem bé. Anem bé. I si em peso? Ah, no canvia. Desgraciats. Lock it in. Ah, i per què necessitava lloc, exactament? No hi ha res que ho pugui fer servir, no? En teoria. I think, yes. I'm gonna get in. Oh, oh una càmera! Per què vol una càmera? Oh. The answer is in your reflection. Oh, give up. Give up. Get out, yes, I want to get out. Uh, veieu alguna cosa, vosaltres? Està en el meu reflexe. Menys si la samarreta tingués números o alguna cosa així. Ah, 0, 2, 1, 3. Molt bé. Bueno, collons, està currat, eh? 0, 2, 1, 3 era. <laughs> No me'n recordo jo. eh, per què vull apagar la... Va, tot bé, ok, tot bé. Oh, Grandpa? Holy shit. Per què? Per què està el... Teu avi aquí dins? Oh, merda. Grandpa is going in there to have a whiz, you little scum. Oh, nice. You stay put right here. Understand? Understand? <laughs> Espera'm aquí. És mala idea, així d'entrada, mala idea. Molt mala idea, sempre. Almenys està content, l'avi. Verge Santa. Ah, ha l'assassí, aquell famós. Oh, meravellós. Sóc el nen petit... Oh. Hey, kid, why don't you have a seat? seat. oh, merda. Oh, cabrona. Per què és això? Un teletubby? Oh, fucking shit. Ah, quina lluna més bonica! Exactament perquè vull anar cap aquí, aquest os misteriós que em pot pelar també. Oh, Doc es trau... Oh, mira, oh. Oh, Doc. Sempre tens raó. Gràcies a Déu. Get out. Sí, vull les meves pastilles, per fi. Les meves pastis. Oh, oh, shit. Oh shit. Oh. Però... Però quantes n'he d'agafar? Ah, sí, molt millor. Oh! Puta merda. Oh, ja... Collons, tio. No hi és mort, desgraciat. No, You're dead. They killed you. Dying was step one, and now you're number two. <laughs> Malteria i Alfons. Ronnie, did you say something? Uh, nope, no pateixis. What's going on in there? No me dejas sortir, tia. This is getting scary. Vai, d'accordo, che faccio qui? Ah, so, so quella tia! Oh, che també em casarà a mi! O a mi, o, o a ella! Sí! Now it's no time to watch the tape. <laughs> D'acord, al final és una espècie de Freddy Krueger. I love to get out, but I can't go without Ronnie. El, aquest tio és, un, és una molèstia ja, totalment. Oh, i tant, sí. Dóna'm, dóna'm l'astral perquè això no és normal. Medkit, oh, i tant. Oh, i si dóna'm vi també. Mira, és el 31 d'octubre, alguna cosa deu voler dir. si no la puc obrir el T-Mac, perdoneu, però ah, oh, espera't vaig al revés at least it's a weapon, oh what where is Ronnie oh shit Ronnie no stay out of the bathroom he can't get you if you're not in the bathroom i què fas tu aquí doncs? Si només t'ataca, si vas al lavabo. D'acord. Ah, oh. pues jo volia tancar la porta, ara. Per tant, he d'anar per aquí, suposo... Uh, ok. Molt bé, molt bé. Tot ple de lavabos que treuen sangueta. Ei! Bona idea, tia. y de lluvia ah. Vale, es del lavabo, claramente este, mantenint tots aquests racons. I la textura patauteja una mica, però és normal. Mal, guai. He de fer alguna combinació, imagino. Ah, shit. Va, i aquest, aquest què? aquest, aviam. Epa. Val, començaré per aquest, vinga, va. Aquest és groc, verd, blau, vermell. No he trobat massa sentit, eh? Potser hi ha alguna cosa que no estic veient. Però, de moment, Tu què? Ah, hòstia puta, tio. 5304. De què em serveix això si no hi ha cap número aquí? Textura, que em digui alguna cosa. El terra és tot metàl·lic. La tassa de la vàter no canvia res. Els números 5304 Vinga, va, ara enduro. Ho pots fer millor, col·lega. 5... 3... 0... 4. Molt bé, si he tirat la cadena. Però, uh, per fi. I aquí és on... Espera't. Aquí és on... Ja comença el joc japonès de tentacles. Uh, no crec, eh? Uh, ok. Nice. Ah, shit. Té una astral aquí, a tres tios allà. Hello? It's about time you showed up. Let's do this thing. Què, què vol que fem? Uh, uh. uh, no puc córrer més que ells. Jo els volia fotre per darrere amb la Segurament això el desenvolupador ja ho ha previst. I no deixa fer-ho. Fuck off. We're going. Shit boys. Hide. Un lavabo. We're gonna make this sicko think twice about defiling the health and safety of our community. What's the plan, Ray? Fireworks, the good stuff. We're gonna scare the hell out of him. Claro, ah, me lo van a Don't you think we should wait until he finishes in the toilet? It's the right thing to do. Huh? <laughs> Fuck that. It go time. a través del lavabo, Pues... Ah. Ah. Ferme. Tistrulisa Rumofest. Okay. Your destination is Testalon TN. Have a Amin. Restavhile. No sé qué estoy viendo. Ah, mira. Portal. Sí. Uh, loading. Oh. Where have I ended up now? Ah. En un lavabo meravellós ple de punxes. Ronnie! Oh, està aquí dalt el Ronnie. Posa't el paraigües. Help! He's gonna flush me! Who invited you, asshole? Hang on! Ronnie! I'm coming! Your boyfriend is about to get the swirling of a lifetime. Això és molt estrany, eh? però... me És meravellós i estrany. Vinga, noia! Val, he de tancar la màquina i atonyinar el paio aquell. Va baixant, sí. Vinga, corre cap aquí. Té control. Will, eh... Oh, mira, eh, desaparegut. Ah, què fa? Puja o baixa? Fes-te fotre! Va, més o menys l'estratègia deu ser aquesta. El tio li ha donat la volta i jo ara he de fotre eh, això. El tio ve per aquí save. Molt bé, va, doncs ja ho he fet. He arreglat el tio, mira que bé. I tinc 5 papers de lavabo. De... Per què? Eh... No, m'és igual, això. Pum, pum, pum, Oh, shit. Oh, shit. No te ports, cabrón. I la seva vida on la veig? Encara tinc la decoració aquella. Eh? Vale, aviam, com ho puc fer això? Quins crits que fa la noia. Com collons el puc pelar si he de marxar del lloc? Va, entenc que l'au és la seva vida, per això, eh? Va, no, és, no sé com m'esperava. Intentaré anar per aquí, aviam si em segueix o el que sigui. No, no em segueix, almenys es queda aquí. Toma. Toma, mueve. Me estaba partiendo la cara, ¿no? Y... Vale, falta una no es Ve por aquí, molt venga. Porta aquí la teva calva, Desgraciado Ah, Así no? Ya está Tira la ja, aber dat is gewoon online, dat is zo. Nou, wat je daar gedaan hebben, goed Is it over? Never. Ronnie, where are you? I'm still up here. I can't find a way to get down. Salta, no pateixis. What the hell? Oh merda. What the hell? oh. maravilloso. ¡Uh! Ah, ah nos ah, Vamos a rescatar a unos centapavos. Oh, ah, qué romantic. What now? un earthquake? Soy tío de aquí, va. Ah, mierda. merda. Tío, un piloto, se lo vamos? love you, Ronaldo. Ronaldo. Huh. <laughs> Collons, colega. Stay back. He had no power outside of the bathroom. Hasta que bocas. <laughs> you can't escape me. I'm gonna make a dookie on your bones. fuck? Va, doncs aquí s'acaba. Us havia promès un joc curt i l'ha tingut. Però hòstia puta. Val, es va fer un, en un mes, en una... Una, sé, una agrupació que feia jocs de PC1, estil jocs de PC1. I ens veiem al següent, ja sabeu, compartiu, fiqueu m'agrada, ben maco, <laughs> deixeu comentaris i fins una altra. <laughs> Adeu.